大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享啦！我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第第一百四十七讲。 挖坑自焚，如或正直人行恶道的，必掉在自己的坑里；唯有完全人必承受苦分。如或正直人行恶道的，必掉在自己的坑里；唯有完全人必承受。 这里一开头就讲到的，就是诱惑真实人性而道的人，所以这个人呢，就定名为诱惑人的人。所以诱惑人的人是什么意思呢？当然乍看之下，我们都感觉，哎，我们应该懂了。当我们深入的去了解一下呢，哎，将它把拆一拆这个字呢，啊，这个诱惑啊，这个。 有一种引诱人的意思啊，哦，我们说勾引人啊，勾引人、引诱人的意思啊，就好像这个有一些的这个呃甜头啊啊，蚂蚁啊啊就感受得到那个甜，它就来了，所以你啊就是啊借这一些的。 手段、方法，然后在当中呢，来去引诱着别人跟着你一起去做一些的恶事。那惑呢？那我们一般说是迷惑。那迷惑的意思呢，就好像你迷失了方向，而不懂是对错好坏啊，就好像你是在这个。 呃，雾中啊，哦，就是能见度非常低，在那个雾中，你就是在当中不清不楚，到底是要怎么样向左向右呢？啊，这个是非常的危险。那一不小心，可能有个坑啊，你可能掉了下去。所以这个诱惑人呢，他是会是引诱别人。 使别人受到迷惑，最终呢，那使别人受害。但圣经也说，这个人呢自己也受害在当中。那一般这些的人能够诱惑别人的人呢，可能可以说他可能在人群当中，其实他也不是。 说实在的，他应该是有一定的这样的一个口才啦，说服力，啊，呃，有呃一定的魅力、影响力，然后使到别人诶受到他这个呃吸引，所以人就会要跟着他的这个步伐。啊，其实是在这样的一个呃城市化的新加坡来说呢，啊。 或者在其他城市化地方，因为你都会发觉到，在你的周围啊，啊，这样的人其实是为数不少，特别是我们的这个城市化里面那些教育，啊，使到我们很多人的这个呃各方面的能力都比较强了，所以这样的人呢，就在我们的这个周围，所以他们本身是呃恶人，但是他。 秀去诱惑着别人跟着他，所以你就会发觉到这些做恶事的人通常也不是一个人哦，一个人的这个呃影响力也没有这么大。那通常这些人他就会什么去诱惑别人，所以就会在当中呢啊会从一个人呢的开始变成一组人、一群人、一团人甚至有些时候你会发现到。 和政治界哦，就变成一党的人，哦，人数是很多，然后大家就同流合污，大家一起什么一起去做恶啊，所以这样的人呢，圣经告诉我们的结果呢，就好像题目所说的，你挖坑，你自焚，你自己最终你就会招来这个祸患呢啊，真的是自作啊自受的啊，嗯，我们。 基督徒来说呢，诶，这样对我们来说有什么反省？有什么可以去应用的？我们可以说呢，诱惑人是从负面的角度，诶，这个是呃不好的，呃，负面的角度是不好的，会引起别人去做恶事啊。从正面那个角度，我们可以说是吸引着别人，他吸引别人去崇尚，去做对的事情。 所以这样的话，对我们来说呢，这个重点就到底是你是诱惑人，使到别人作恶，还是你吸引着别人，哎，别人羡慕，然后就效法你去行善。所以重点就在这个诱惑或吸引。那作为我们的基督徒，大家都知道，常常都说，哎呀，我们基督徒就是做光做盐。 我们就图要有生命的见证，这个是我们常常都是这样讲的。但是当我们这样讲的时候，我们在今天的时候，我们正在去想，认真的去想。而你是做光做盐，它其实有些时候不是自然而成的，有些时候是你可以说你知道你自己是一个见证人，你是做光做盐的人，所以你是有刻意的要去注意，要去小心。 甚至你就是在当中要去操练，操练自己，使自己不做一个诱惑人的人，使得别人去作恶，而是操练自己成为一个吸引他人的人，成为一个从善的人。那所以你就要问自己，你今天是怎么样的一个生命？当然，信了耶稣，我们因信称义啊，每一个基督徒都看起来都是好好好好的。 但是你实实在在的，你放眼来去看，或者你是深入的去看，或者是你多一点的去了解、去打听，然后细心的看。哎，说实在的，啊，当然我们每其名给个理理由，给个原因，给个借口，说啊，基督徒都不是完全人，啊，基督徒啊都是在学习的、学习的、学习。 所以十年八年一直是处在那种学习，然后十年八年一直说，啊，我们都不是完全人，所以呢，哎，我们做错事，好像是理所当然的， <laughs> 因为我们不是完全人，然后呢，然后我们的生命呢是诱惑到别人呢也做恶事的时候呢，然后我们说，我们大家都是学习了，啊，所以就变成。 在教会的圈子里面，很多时候我们说我们是见证人，但是很多时候我们也没有太大的去注意到。那你今天的一个生命呢，是诱惑人，使到别人被绊倒，然后去行恶；或者你的生命是一个见证人，吸引着别人，然后去行善。 我们真的是要祈求主帮助着我们，因为有些时候我们发觉到，很多时候有一些基督徒生命没有见证了，就在当中引起别人来去效法，来去行恶，来去做错事情。那我们巴不得我们是正面的相反的，我们是行。 圣经所说的“唯有完全人必承受福分”，也就是说，我们吸引着别人的人，其实你就是一个完全的人，然后你也必在当中承受着上帝赐给你的福分。这是神对你说。 天赋上帝，我们都知道我们是见证人，但是很多时候呢，我们也没有特别的在意我们的自己的生命的见证。很多时候呢，我们给自己理由、借口，让自己说自己不是完全的，让自己说自己是一个学习的。所以很多时候在当中呢，就有意无意的，我们可能就吸引，而我们可能就诱惑着别人跟着我们一起去做恶事。 啊！我们祈求主你帮助，如圣经所说的，我们要学习，我们要在当中来操练，做一个完全的，吸引着别人向善，让我们都能够得到福气，那我们也可以祝福的别人。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请为马太牧场来祷告。 也请啊，在 YouTube 啊，特别是在 YouTube 啊，写一些字来鼓励鼓励。再见，上帝祝福你啊！